silence aimé, à se promettre l'éternité. Si on vivait d'amour, dans les des histoires, si on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Silence faire avant Pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare Que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire Mooi, mooi. <laughs> Ja.